こぜこぜこぜこぜこのぜこやらないはやったないわそしてもろもろもろもろもろ愛あ愛はないはなあろただしそれでもやぱりあなたはしとここにいます中心はわらし